ガイアのほんまね My God, kusog sa linog. Oy! Yan, sila to Jinky yan. Mm. Uy, tusog kayo yan. Uy, sila mama rin ba? Hawa na pre, gabagod na pre, hawa na pre. Kusog sa linog, ay. Kusog ito ron ba? Diri, kusog ito ron. Hindi na na. Hinangin na, ito ka mga. Kaka, kaka.

Kakastampid pa yan. Sabi ko alam. Hindi ka kaya. Uy, gusto. Grabe. parang 30 seconds din yun. Nagkagulo yung mga tao. Ano, early closing? Pero patuloy pa rin ang pag-shopping nila, nag-escalator pa rin sila. Kaloka, hindi ako pwedeng mamatay dito. Ha <laughs> kita, kasih.